हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और इसमें हम जी मॉड्यूल के बारे में जानेंगे इसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी बताऊंगा और इसका जो खूबसूरत काम है उसके भी बारे में बताऊंगा तो चलिए आइए देखते हैं इसको तो यहाँ पे देख सकते हैं जी मॉड्यूल का यूज़ किया है हमने अब इसका यूज़ करने से होगा क्या इसका यूज़ करने से क्या होगा ये बाद में बताता हूँ लेकिन पहले आपको ये बताता हूँ कि इस मॉड्यूल को आपको डाउनलोड कैसे करना इस मॉड्यूल को एक्टिव कैसे करना तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना आपको पाइचाम डाउनलोड कर लीजिएगा पाइचाम के अंदर यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जैसे क्लिक करेंगे तो इंटरप्रेटर सेटिंग पे आइएगा और यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक कीजिएगा और जैसे प्लस के निशान पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे सर्च कीजिएगा जीटीटीएस ठीक है जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे जीटीटीएस मिल जाएगा नीचे इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर दीजिएगा और ये जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है और फिर ओके कर दीजिएगा हमारे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको हमारे में पहले से इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर हम एक सॉन्ग सॉन्ग क्या यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसी टेक्स्ट को हम आ, आ, आ, आवाज इसकी आएगी जब हम इसको चलाएंगे प्रोग्राम को तो चलिए आइए इसको देखते हैं ये कैसे होगा तो यहाँ से इसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है hello students we are going to study about GTTS of python GTTS of python चलिए ठीक है यही है अब यहां से इसको रन कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा इसको रन कर दिया अब देखिए hello students we are going to study about GTTS of python तो यहां पे देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है वही आपको uh, दे देगा ठीक है अब मान लीजिए यहां पर कुछ और हम लिख देते हैं ये लिख दिया ठीक है अब हम अगर अब देखिए इसे यहाँ पे मैंने चेंज किया है hello this is Suraj sir लिख दिया और इसको मैं फिर चला रहा हूँ अब देखिए ये क्या hello this is Suraj sir तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये भी ये वॉइस निकल रही है इसमें से तो उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा जी टी मॉड्यूल जो है उसको डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके यूज कीजिएगा नो प्रॉब्लम ठीक है ना जी का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा ओके सो थैंक यू